Guten Morgen an diesem wunderschönen sonnigen Samstag im Mai. Es ist halb neun, ich habe bereits getankt und warte hier auf Fia, Romina und Johnny, um dann gemeinsam durchs Baltikum bis nach Finnland zu fahren. Unsere erste Etappe ist eher unspannend, da wir über die Autobahn direkt von Berlin bis nach Warschau durchfahren. Die Sonne begleitete unsere Fahrt mit über 30 Grad, aber 550 Kilometer später, kurz vor Warschau, wurde der Himmel plötzlich dunkel und wir fuhren direkt in den Regen, der gerade dann aufhörte, als wir unsere Unterkunft erreichten. Bei diesem trüben Wetter ließen wir uns den Besuch des Palasts für Kultur und Wissenschaft nicht nehmen und blickten über die in Nebel gehüllte Stadt Warschau. Am nächsten Morgen überraschte uns Warschau mit herrlichem Sonnenschein. Nach einem reichhaltigen Frühstück fuhren wir gegen 9 Uhr wieder los. Das heutige Etappenziel war die litauische Hauptstadt Vilnius. Einige Kilometer vor der litauischen Grenze entdeckten wir bei Gibi noch einen kleinen Kreuzhügel, bei dem wir kurz pausierten. Kurz darauf folgte der Grenzübergang nach Litauen und zweieinhalb Stunden später waren wir dann in Vilnius. sind wir gekommen, das ist Litauen. Und hier geht es weiter nach Lettland. bereits in Warschau hatten wir unseren Navi so eingestellt, dass natürlich Autobahnen vermieden werden, aber gern auch unbefestigte Straßen genutzt werden dürfen. Letzteres hielt sich bisher sehr in Grenzen, aber kurz nach dem Grenzübergang zu Lettland sollte sich das schlagartig ändern. So befuhren wir die angebotene Schotterstraße, welche sich plötzlich nach anderthalb Kilometern in einen tiefen Sandkasten verwandelte. Der Sand führte dann leider zum Sturz von Romina. Zum Glück ist hier nichts passiert. Die Sturzbügel an der Triumph Tiger taten ihre Arbeit, wir richteten die Maschine auf, beschlossen nicht weiter als Ungewisse zu fahren und kehrten um, um eine andere Route zu suchen. Am Abend waren wir froh, unser Übernachtungsziel Aluksen kurz vor der estnischen Grenze erreicht zu haben. Hinter uns lagen erschöpfende und vor allem in Lettland schotterreiche 400 Kilometer. Ausgeruht und vom Frühstück gestärkt ging es weiter nach Tallinn. Vor uns lagen gute 330 Kilometer, über uns schien wieder einmal die Sonne und versprach damit einen wunderbaren Tag. Nach knapp sechseinhalb Stunden erreichten wir Estlands Hauptstadt. Wir bezogen unser Quartier direkt in der Altstadt und nutzten unseren Aufenthalt intensiv. Neben der Besichtigung des Stadtzentrums ging es natürlich auch zum Meer und hinauf auf den Fernsehturm. Weil die Aussichtsplattform noch nicht genug war, sollte es auch ein kleiner Außenspaziergang werden. Am nächsten Tag nahmen wir die Fähre von Tallinn nach Helsinki. Pünktlich um 10.30 Uhr legten wir ab Nach einer ruhigen Überfahrt erreichten wir zwei Stunden später den Hafen von Helsinki. Wir ließen Helsinki hinter uns und fuhren westwärts nach Turku. gut 180 Kilometern erreichten wir am späten Nachmittag Toku. Wir fuhren vorbei an der Burg Toku bis zum Hafen, wo schon unser Hotel auf uns wartete. Da wir nur eine Nacht in Turku blieben, nutzten wir die wenige Zeit für eine ausführliche Besichtigung der Burg. Tags darauf fuhren wir frühzeitig nach Helsinki für eine Stadtbesichtigung, bevor es abends zurück mit der Fähre nach Tallinn ging. Italien ging es über die Via Baltica nach Süden in die lettische Hauptstadt Riga. In Riga wartete schon das nächste Abenteuer. Wir hatten Gleitschirmflüge gebucht. Kolka ist es von Riga nur ein Katzensprung. Nach einer 150 Kilometer langen Fahrt entlang der Küste erreicht man den einzigen Ort in Lettland, an dem man den Sonnenaufgang aus dem Meer als auch den Sonnenuntergang in das Meer beobachten kann. dritte Tag in Riga war leider etwas verringert und so beschlossen wir einen Teil des Tages im Motormuseum Riga zu verbringen. Do you feel? Come on, come on, come on, of course. This is our homeland. Mechanical workshop, chop, hold us. you're looking for anyone from the village, chances are you'll find here. Here we put things together, take things apart. The parts are scarce, supplies are few. We help each other, with advice also. Da die Wolfschanze zufällig in der Nähe war, haben wir uns das natürlich auch angesehen, aber um ehrlich zu sein, verpasst man hier nichts. Der Urlaub neigte sich dem Ende. Auf dem Weg nach Hause übernachteten wir noch eine Nacht in Bydgoszcz, bevor wir nach über 4000 Kilometern wieder zurück in Berlin waren.